Hola, sóc Sandra Redondo de la candidatura municipal Som Caldes. Donem tot el nostre suport a Crida per Granollers CUP perquè creiem que, com nosaltres, és necessari un projecte de base i transformador per Granollers. des de Tiana, al Maresme. Soc l'Àlex, cap de llista per la CUP a Tiana. Treballo com a mestre Granollers, la ciutat educadora, per la meva experiència, diria que és la ciutat segregadora. Per això cal capgirar la història. El 24 de maig, crida per Granollers. Com a Vallèsà, diria que la capital de la meva comarca li comença a convenir una bona sacsejada. O sigui que el 24 de maig eh, escolteu la crida i feu el favor de començar a capgirar aquesta ciutat. No!